yune ampereza message nache yune alimu amerika alisan banadino uh, eh, mu uh, california aina ka message akatambula kanyiza aba America abali ne America mwe wunyise mbanga temtuma inji abantu ba Dr. Ringa ebintu walu ka message akatambula nga President Museveni akola interview kwa NBS nga um, uh, interviewer uh, moderator nga mubuuza nti ogamba chikuwa na Uganda abali ebweru America uh, kati original president yogera bulala naye baabitaddemu awo nga president aga idiots idiots idiots kwegamba banyivu naye um, tebalaba oligino ate nekiraantinangekinewe era kakanengeri uh, omuntu abeeramu nze nalabanga bagamba nti prime minister witaly simanyi yakabidde ku tv munoonya simulaba eh, eh, mu origino ye naye um, uh, oli afordinze message eno ngaga nti ebisibi bakola tambala emirundi nebageta tepe wano nebagitwala kakati if you learn nebamuvunane hey. bitu eh. bitaliyo ebyanyiza eh. tamale hey. Eh. okutuuka ku kino hey. sokola mseku kansa hey. simani basalirwa mukwano hey. naye katonda, katonda yatuyamba what you don't know mm. katonda ayisa mu muntu ogwo katonda akola ebintu bibiri if you'd study mm. god creates the scattering atondera mukusasanya era ekintu yonna okugjako human being mm. nebindu ebisolo biki ebimera ebyo bisi empeke emu bwevunda mumeramu bingi olabe ah. hmm, ekitongole nga oba ekiramuzi kivunda gweseka olaba ekitongole kyonna ekivunda nga hmm. kiri ku self destruction mission muba mugenda kufunamu ekirungi ekyokubiri individual museveni yali ogu nagaa nti nganya ebivudde mu kulonda ensi yatereera omukyalo omu bamwyitanga asa kaluwa nga mayoi nga moyita omukolo gwa mayi mm. nga oguvaako moyi yavuma apopositioni omukazi nakwata ensawo ye nafuluma ensi yona nemutunulya ate moyi yaddamu okubeera kyali one person abyalimaana mm. omuntu ogwo aa mm. yakulyetinga potical party nga girimu bwomu namukwata namusiba lwanda teyaddamu kutereera otyanga nnyo omuntu omu omuganda ganti empande mu yeyi wekisero anti okuta mujirondawo yewera eh, bidanti zeji zenyingi era nze nabagamba nti mwe ekyo kyogedde kubanga ki bwe mubanga ati yogedde ku nze sikubye mafiya nenjimalawo omuntu ogutasaaga bakwerijjaoratha fight a group an individual tasaaga kuba ekintu ku ttaka olibasonyiwa kyanabagamba nti embwange eh, esanze ababbi abagezi nga babaaga naijo okumba omusayi tebagigoba mugiseerire ekinyama ekirene eddiwali yeebake mubaage naye bwe mugigoba emisinde egenda eboggola n'abantu tebagamba nti naye ekigibogosa kyo kiki kasetoba nanakyo intrect mbakubye ne mbamalawo wano teri mampfu yekyali wano kubanga fomula mbalaze nga eya coronavirus nti eddakika kumi na taano kati nzimaze wano ku road broker yenamasuba waayi bafuuza mmotoka abantu kati ekibuga bakiyingira ate pulezidenti bwatakyusako bajjakiyingira lwampaka bakooye bali patient bakooye ate nabanabajinga bamiriswa heres nebatandika okubula omuwendo mu uganda gulinye nga gulinye nti batraka drivers kakati mafukuli atakola kintu kyonna kati tumusinzaki yalekanga bagule bano ekibanyiiza nti ah, ne bwetusiibula eh, eh. eh? tubaleera bali kakati gweoyinza otyogamba nti nafumbye emmere yeemu abaana bali mu bitaanu naye abaana bibiri twabagobye sukulu fiizo bayinza okugaa nti emmere yeemu yefumbibwa e, nti oweeruzira tugeredera ku ddwaliro lyabwe bwogamba nti tubadde tulina abalwadde bitaanu ebisatu twabisiibudde oddamu okwogera ntulina bitaanolwaki eh, bano omuwendo bagubeerezaosente kwebabbire tebalina logiki omuwendo guno buli muntu ali mu ddwaliro afunako bamujjanjabira dola nkaaga mu ttaano eh, why don't you reduce, why don't you reduce? nti tubadde tulina lwaki oyogera nti kati bannayuganda abalina akawuka batuse mu kikumi mu enkaaga ate abaasiibulwa eh, kakati lwaki tugamba nti tudisplay nga voters regista bagjemu abaafa mm. n'abaasenguka mm. Eh, lwaki tetulekawo vota regista nga ekyalaga n'abaafa mubbira tewali ayina magezi wano mm. tewali mubbi ayina magezi a chief must be highly intelligent to cover his footmarks omubbi alina okuba nga mugezi nnyo omubbi alina noga nti ntereeza kampala nsimbye mm. pasikalamu nga bantu tebaliimu mm. nga tumutaddeko na fensi bakomebwe hope mwesige bamuwa 5 billion akole ekintu kyekimu beautifying the city where is it babisimba bandi babirinnyamu you do the same thing again again again because old monkeys don't learn in new tricks babbi bano babbi oli kye yakola bakiddamu takisi takisi okuva mu biri kumi n'ebiri mbagamba nti why don't you impose a five year ban kamunyeziveewo ne, ne boda board why don't you solve mubawandike buli omu ajje n'emitwalo etaano namugwanya bbe bantu balina magezi anti yesu tevaawo tebajja mulambo mu nyanja kinjazikemu emyezi mukaaga kampala munjazikemu emyezi mukaaga njikyuse bwe nemasiddamu kukola kintu atuwa chizidea ini kampala guduwiro jirina nti kakati aa kati omudogo nago muzimbie katwe muzimbie katwe abantu tebatambula kati kaba komeo bagulinyemu okutaddeko fensi yama ndo hey. kutakonyamu ojukira ntu hopu mwesi ye mchoka mbamu wa 5 billion to beautify kampala mjukira mwanyina wa mbabazi hey. mjukira yes zaakolaji ojukira ntu musine ya kukutanangana batakishi emiliyo mu motoka mu kampala mujja kusigalamu egundi eh, emitwalo emotoka enkaaga zijjiddwamu emitwalo ngasomanyi nkakaaga kajjiddwamu kakati ekwalifayinga okuyingira eya mitwalo kumi naye mubbye nnyo naye kano dabaga nti en enyumba erimu ekibiriiti erimu ebidomola n'ekibiriti ejja kukoleera uganda kwona omwavu ono ali mukyalo kanayingira ekibuga mukyuse tiya gaasi kati muleete mulala mugenda okukoleza akabiriiti naye nze kyekinsanyusa hmm. museveni ye akabiriiti akamanyi nti mu nyumba mwekali <laughs> kubanga nze entundu ya kyenje zino tazikolangako n'ebidomola eh! nze okuva nenalabyomusajja musajja yabba excavator impia excavator impia naji jamu waki muherezi naji isa aa mugundi muagirikalisha naji isa mchitongole cha lagu kasaba kutira gu mchitongole cha lagu lagu mvunana biante hee nee ya shisamu anti lagu banubaba deba jayente batu ndeza abu fenditubalundi ya mga government batu ndeza mozesa ali agamba nti natunze ebyange bisatu mumpeezamu gweatasigazaako buliidi ku mulunzi oli mulunzi ki mozesa ali n'otunda ebisatu byenano biggwawo eh. kabusenga byasiba ne biragala kabusengaby abantu bamuzingizizakabusenga takyebaka kakati munaye omulimi omukukutivu omulimi omukukutivu tomumanyi alimuwakisaawo nga gyagijjayo mpya ng'agiyise walagu nga bajja bamugamba agiyise walagu mukitongolelagumu eh, bamukutte ti ah, nakalema ajja tuyamba omanyi nakalema waabwe nze nabagamba dda nakalema waabwe kankubaulire hmm. museveni bwe twayogera omuntu nti oyo gwempagira n'amuwaana bamafiya mwe bayingira bekamuzisikeyakkulubira nakalema nemuwunyisa tayinzana kunyega mukuba nemuwunyisa eh, omukuba lwabantu lwa museveni kumuwanabamuyingiramu ah, ah. nga musingano kasa museveni yapraising omuntu kati nabaga nti ekiri bwe baliteekawo akakyeko ku ministry of education fasiliti alijegana nti siye mwebabbira kuba tosobola kugiyingiramu otya okuja kuwaffe ba risk takers nemanya ntiokamala oh, alijegana kakati abayo excavator mpya agiyise ewaala gwagitwala ku faamu bamugambye nti muze nti bakutteraku naye nga muzeeyi alina lipooti yamaanyi nnyo nti eh, yatise excavato ku loole ekiro ku kugunde bukafyu ati his non cost kitwakita bino ebinenebitinga eh, eh, hmm. anti yakibbayo omuwakisa ekipya amanye mu heres manye mu agriculture yakizizaayo bwagenda okukera ku makyanga kiri kulungi ngakikomezawo kakati bali babuloza tukalikulati nga bwakitwala kipya sente mmeka afe tetukyayagala kipya tetukyagala kikadde wakibbawanaye olaba omusajja bwakyetika nakibeba ati mwe temubamanyi ntimuseveni akoze risafu eri sretening ate nga nze nkimanyi omukulembeze agenda okuva mu buyinza leka mafia agidise mantolinze agenda egenda omusajja omusajja sebo omusajja ngaakola eddaame lye ngaagenda kufa abaana bonna batazaala abajjamu nti gundi nyina amutwalanga kuba jja bakulyetingira tutwaba ewaka mm. wano abalekawo bamukolere omuganda tayogera nti mukazi we yazaala omwana ebweru mm. apaana tuswaza mukazi wo walagawo wali ku lutalo Mm. omuganda bamugoba wano nga babasiba ebifuji bwano mm. babatuuza ku lubalaza amaze okufa eh, omukazi nyamu wagambira nti otemusiba nabali abazza omukimulibaga nti oyo waffe kati kitammwe tabalekera muntu atali wammwe mudame tamulekaamuganda eh, tayogera muoyo si wange otnogamukazi wo nti yayendako tukkiriekiteeka mu ddaami kati omukulembeze agenda okuva mu buyinza buli maafi yagi kuba nagimalawo museveni akyusiza kayihura namugjawo najja akyusa lukutana namugja eyavuma bagemeire nga hmm. wamaanyi nnyo naga nti zempabirwa wakatonda yamutwalaku mu justice nakwata fulanka tumwebaze namukubawa namujamaict hey. gende gundi ono owa revenue authority waali oba mwina aigigimu waali aigigi mulyagonja teyavaawo anti mulyagonja yasaba omulimu omulala ye anti kyekugambye mm. nti is making a new government mukwano gwange otafiire nebamujja mu justice nga agenda kukola political reforms nebaleeta omusajja atayogera nga kumbi abufuzi nebamuteekaawo kamuntu oli omuteeka mu byobufuzi yali wa upc nnyo naye ekiwugo kya upc tekimuggwangamu efulayimu ka muntu eh, naye bwe babajja mu buyinza n'ategeera ensi kuliisi lwakasiisi ndowoozajja bawandikira ekitabo yagamba eh. mwei lwakasiisi yakomao kukima sente ngaoba ti amaze mumutuusa nakomaokukimasenteyamutolosa eh, yamuteeka mu bbuutu eh, naye nebalekanga ekisumuluzo kya bank of uganda tebakifunye lwakasiisi akomawagula ebank of uganda baleme genda nga baavu yali yesudde mukiyira abasajja ne bamukwata naye yagaa nti empi zebankubakuolwo nategeera nti obuyinzateyatuuka emotoka zobete ezadduka ku samwenda ogwekiro zazukuza abebusoga agenda eh, dda abagwamu teyatuuka kampala eh, ate banne be bamukwata aba upc museveni takwatanga ku lwakasiisi bamuwanga be bakwata lwakasiisi kana hmm. negamba nti ekitongole kyamasanyalaze abadde akiri bubi ababiri abamanyi bagenda tulyagenda negonde nebwerike naye bamafiya baga nti bwobasiba mukkomera nakalima twayogedde naye nowasaidi kasa bano basajja werike neyi tulyagenda obasiba bagenda kubatwala mu anticorruption court babavunaane cross examination boogere amakampuni gaffe procurement process so, naye manyi kyebakolanga mm -mm. baddyanga layini y'amasanyalaze eyawumeme ne bagifuula eyaabwe ne basasulwa nibadde amasanyalaze nebakakomya mukuba eyo nebyafeisinkananakalima negundi nowa saidi gulesakulo yagandwa kati eh, yekabusenga nakubona omusajja emud wabeereyo kyengi omanye amagezi gaabwe hmm. kasita purezidenti abalagira ekintu bakola opposite naye nga waliyo kyengi changes ni igundi kabuse nga badde akubono md kuba md contract yegwako hmm. baleme giriniwenga yego era akulo bwe yali asoose abaddemu abaddemu abadde paati nkugambye takola eh. mawulire abadde paati ne kuluno kulabwe era yakuba landi sited nagozarest oluba kyolekezeza sempi gyewabaddeyo ne motion gye batwala mu palamenti nimba kuba nimbalaga nti kano akatabona kawandiikadde era nga beekikulya ku sempija anti baamagezi gaabwe bafuna mm. ejirikiti kwe basuula embwa yaabwe ne badduka mm. balina ebintu bisatu balinga payson nti payson emala kuteeka ku malusu ekumire kakati bagenda ne bagenda ewakabuse nga mu new vision nekkulu byambuka edde ne e red paper ne bakuba omuntu for about six months ensi neganda yomusajja omuvundu bwati lwakitavaawo lwaki museveni tagoba ono yemisoni monita ebikola kitono nnyo monita ebikola kitono nnyo kabushenga yabifiiriddemu nti ekyokwe kyebakola nti bo bakuteekako omusango n'ogenda mu kooti interdiction n'abalamuzi babayina eh, kyovalaba nti ekiduduma volokano ne judiciary eduduma ne palamenti eduduma nebagaye nti kadaga kalemanjovu manya kati akademi njovu kababwe <laughs> e, e, e, kati shofuti njovu bakateka mujje nigeweta eh shangali yawe nikagira kati ngo ne mu parliament kiduduma e boyimi yango muvule bakutumira mm. kubanga twema ziva mu state house volcano volcano babu kubibwe kati mu mulabalava mulabalava nabala muzibagenda ne chifu kya shisha agenda chifu kya sisanti agenda kwanga tenwa yewe kanti kakati yakapwe tola bantindala wenga totegedde tetagenda nti nga omukazi ayinza okwesiiga ebizigo bawe namwerabira nga ono mulala ati nga yamanyira mubi tolaba omugole bamukwekako enaku ngasatu oba wiiki bbiri atino gavumenti endala naye mwe temugitegeera fe tugitegeera nti ekiduduma ekiduduma kiva mu state house eyo ebadde ekwatibwako tuli agenda abadde akwatibwako newali kye ate basajja batu si be balina sente bano bafulonti babalwero okugendanga bwe bali banjozi nanyini buyinza atutte 5 biliyoni mbwembwa bakanyuga ekasasiro nagano genda ate siririnyayozino zibadde bagala okukuwa bazirese webiveeko ebyo <laughs> bintu byaffe byakimafiya eh, gobadoga nti basaaga tebalisasule ah, ah, ah, eyo jobulosi gyobuloosi ten biliyoni zo zawedde bagamba watafere yabagamba nti mirundi gwemmanyi ye kumacya yomu olweggulo yomu nake tekyuka nabaga nti kasa mukwata senenemukola naye endagaano nti eh. totukuba eh. ajabatirayo nemukwata kitekekanyuge munju yobulamu bwe buliwamu okka bwebutianti bwokyuka kaka eh. tugeze nga mulina eddiini bbiri obusamize ne christianity kati gwekyuka olabe oba obusiraamu n'obusamize kati okyuka olagawa anti otwala busiraamu ah, abano abasajja bwoba onaabakuba oba walukya totunula eno mukyekibakoze obubi nti kasoba mikwano gyo gyonna bagimanya kati ewange teri afuguma teri mukazi aŋŋamba ebyo teri mwana ntuuza kujako eh, kati ngajjo bantuuza ne baŋanti tuwulidde omusajja yakuvumye naye mukube mukatono omuleke kuba naffe tulina gyetwawasa tewamuwulidde nowemmengo nembaga nti eh. omutamivu agenda okuva mu kirabo nga zimuweddeko agenda ayomba muri basiru munzibye munzibye muri basiru mumukwata bulungi ayinza okumenya egiraasi okuzaasa ayinza hmm. okutaga naamenya entebe ayinza okufuuwa omukka obubi bwemutamukwata bulungi apama kakati omusajja agenda okuva mu kifo ekyamaanyi ekyabadde amanyidde okuli konvoy lwaki tatuvumangako tuyinamu budaabuda muganda waffe tumubudeebudde busiramu busabira nnyo omuntu avudde mu buyinza muganda waffe tumubudeebudde si yasoose obuyinza bubuddemu wa atumuleko ku banne ate buli akivaamu yenna agenda atolotooma because they don't have tebalina inoculation theory tinze natunuli abasajja bano nenga tebasobola kunjooga tutwale kasasiro wani adivaiza ki sigendayo mbakubye emyaka musanvu era bazisuddewo ssente nkubuuzirate eh. eh, eh, ah, ah, mwana wange ekisinga obaka nga kiribw ekiti hmm. baga nti president according to them pulogulamu aziwulira zonna nebwaba alina kyagenda okukola tulina kyano gyetukolerako gyetwogererako azironga azi omusajja oyo ngaakyaliwo nga bakomunikatinga tetwire kyetujja kukola yabayita bwokusinza kubo nabagambako oyo obubbi bwammwe era bamuyita gomwe yagamba banne nagamba hmm. if you lose gravity museveni has been our gravity if we lose gravity ate ku nsobo ekyaliko kubanga hmm. bo bwe bamala okubba 54 biliyoni nga bagenda betunda nga muloni bamugoba ye muloni aba tamanyi nti nsimba ddala babbye yeye yagobwa aa yali anabo eh. bo ne batema bo balina omukisa ogulagawa nti kana akavubuka bwekabba 5 biliyoni mwenda yabba 5 biliyoni ye yagenda n'afukamira n'amusonyiwa a ah, n'abagamba muzisasule ankosaamu nazibasasulira five billion omu yagamba okuva ne mwagamba emirundi n'anvuma sijja kuziza ezange but he was a convey, a convey belt he was a messenger bebagamba mirundi ye, ye, bo bano ba gundi ba gwatu de bo baasibwa opm hey. mm. ne badi akawunga kaponyere bakateeka mu ettaka bo tebaasibwa mandera ye yafiirwa kuba erinyere lyayononesa hey, atya aponye anti alidde ngulu ngaga nti akawa hey. mu ebyo eh, yes. akawa no kateka mu ebiti mu mwafirwa kubanga mwaluzinga supplier kati akawunga tekaliyo chovola bandi kati akawunga katambudde tambudde ko lwaki babukweka kati bali nde nnaku zine 10 nenya zigweko ebula yomeka ebula yotu obunga babuguza amasomero ojja kulaba akawunga akanabere gye bazala okulutu mukalulu ojja kwewunga ezo zonna mmotoka ezo zolaba zebatagaba bagenda zisigazzigenda kufuuka nga kino nga eno gundi esikaveeta empya gye baali batutte kakati ekyo ekyamasanyazi museveni yakinyenyeza lagu abadde tavaawo babadde babakiriza kusendawula hmm. tulesa mosoni mugundi kuba thats what they do kakati nze mbagambakusempijja fe abaganda hmm. batuga nti omubi atavaawo amanyira abaana kakati kata kamuwa mufuma ni mufuma ni mufuma kwa mtuwali kata kangabalo uzajia kufa wabatime mu parliament wa college kadaga alemedde kakati sente zemugenda okwewola ate kadaga yagenda oziratifying kati oli ababaka ba palamenti mwayomba nti batwala miliyoni abiri kati ba kikumi kikumi ate palamenti yegenda okuratifyinga gundi yammwe yagiisa yayina obakiza okwewola kakati omulamuzi agaane eh, eh, eh, kati omulamuzi agambe nti uganda tejja kwewola oba babalamuzi bamaanyi nnyo nga judiciary yamaanyi nze kankubuulire tulina kyetuyita self destruction mission abasajja abagezi hmm. aguli omusajja omwenge ngaate ayenda ku mukazi we namugaa nti omulekedde meka nti mulekedde kule ekitayinza kuvaawo kati kyetukola kyetuba tukola kati mulesengu mugulidde kakati judiciary bano bamafiya bebagikola babasaze emisango gy'obusiru egyembwa indipulosi tukita self destruction mission nti nange ataasoma mateeka nkitegeera nti handshake bagenze mu palamenti bajulidde nga palamenti bagende nti mukomyewo sente handshake president twapuliciate you bapanga ekisango kya tulo ne bagenda eranda ne batwala n'abafumbi b'emmere ne bakomawo ne bamugamba nti sebo omusango twagusinze ne batabala kosi yekozeeko nabagaa nti mbadde handishek nga ndi mulamuzi nsooka kubuuza pulezidenti bwakola pulages nasuubiza omuntu liveni yesasula oba nakyobe anti bano bakola omulimulwaki guno lwaki kuluno tiyabawa midaali nalubaale medo kuba bawozeza nnyo ate newali veni authority naye yali beneficiary ate neyesasula kati nga ndi mulamuzi ogwongosala nti anti parliament yenkyamu because everybody lwalina omusajja waffe china nga mukinjaki china nakweka ekibumba kyente era nze siria liver mpozi zino ezammwe nte zemulabirira nabaganga nti kitange yalina bucha nyingi mukaliisiro ntinagenda ngaokukwata ente nga bazibaaga kakati ng'ekibumbe ekyo kiba kifumagema omusawo nga ajja n'akijjawo ne tulwana n'ensega ng'agenze ne tukyokya nga kiba kimyufu nze siriya liva buli liva tebandwanti kekubulegwalabako ku nte gye batunda nga bagifumbye bufumbizammwe eh, nze kakati experiensi yange n'obubaazi eh. nze sirya naye china yakweka ekibumba nga lwaki akikwika e, eh, tayagala magema akikwateku omusawo enti bagikubanga sitampu kakati omusawo nagamba china magemo ndi china ekibumba kiriwa nti toli muganda ekibula mu nteba nenyumba baazi namuga nti ebyo byali byammwe bya busiru <laughs> toyiza kugamba nti ente ebeerawo nga tirina ekibumba ntekiti <laughs> ati yamugamba china nze nasoma eh.